estàvem nervioses no? perquè sobretot la part final, que és la presentació oral, ens feia bastanta por. La setmana anterior estava una mica nerviós, però a mesura que eh, s'anava apropant la fita, doncs, eh, vaig a... les nervis se'n van anar desapareixent. Estrès, amb estrès. Estrès potser no, però és com que el treball de receptes sempre estava allà, perquè si no teníem constància ens pillava el toro i i a més estàvem molt nerviosos perquè havíem de, perquè havíem d'assajar tant la presentació com que ens funcionés l'armari, però bueno, a mesura que ha passat el temps hem vist que ens anava sortint millor, millor, millor i pues, jo almenys he entrat amb menys nervis dels que he entrat a les 8 del matí. La part de la recerca és la part més important del batxillerat Considero que és una, una tasca pedagògica superimportant perquè és veritablement quan els alumnes mm, agafen el que volen, eh, escullen el tema que els interessa i per tant fan per primera vegada una activitat que sigui absolutament lliure. Nosaltres sempre hem, hem defensat que la recerca no pot ser una investigació que quedi tancada en l'aula o que quedi tancada a la biblioteca. La recerca és útil si arriba a la resta de, a la, resta de la gent, a les persones que, que en poden treure profit. Per tant, les exposicions eh, en les quals presenten les seus treballadors són públiques. Assisteixen els alumnes de primer, segon i tercer d'ESO, assisteixen els alumnes de primer de batxillerat i assisteixen també les famílies. Realment, els nervis han sigut ara. No, tot el procés ha sigut molt còmode, perquè jo penso que en tot moment ells han vist que, que andaban assolint objectius. És el primer treball un poquito serio que tenien que realitzar documentando y al final tienen que sacar sus propias conclusiones y desarrollarse ellas mismas. ¿no? Es, es importante hacer estos trabajos. fet un esforç molt gran. Ha estat tot un any on ens hem dedicat molts, molts caps de setmana, moltes hores, i ara ho veiem llunyà quan van començar, però l'esforç ha estat molt gran. Ho vam agafar moltes ganes perquè tenia que ser una que ens agradés molt per poder estar treballant durant un any i que no ens acabés cansant el tema. El nivell i la qualitat són sorprenentment alts. En l'últim TDR que he estat ens deien hem entrat al laboratori i ens han tractat com si fóssim alumnes de final de grau o com si fóssim alumnes que estan preparant la tesi doctoral. I és que jo els he dit, no, és que no és que és com si, és que vosaltres heu fet el mateix treball que si fóssiu aquest tipus d'alumnat. jutjar una persona és, és complicat. No? El primer que tenim en compte eh, com a tribunal és la lectura, òbviament, del treball, el seguiment del treball, si ens ha agradat el treball o no, si està ben fet, realitzat, si té mancances, o està tot eh, ben fet, tot correcte. Eh, el que valorem el dia de la presentació, sobretot, és la, les, el fet de la presentació en si, el posat eh, allí davant, davant de, de l'auditori, eh, i la, la defensa a partir de les preguntes. Bé, aquesta setmana a l'ESO s'estan fent molts tallers i aquí estan preparant les propostes dels que són els TDRs i alhora tenen l'oportunitat de, de veure'ls i de posar-se en la pell del que seran ells d'aquí un any, que sembla que no, però un any passa molt ràpid. Llavors, l'ambient de l'escola, en comptes de ser un final de curs avorrit on es veuen pel·lícules, és un final de curs intens. Això fa que aquesta setmana sigui una setmana eh, engrescadora, dinàmica, molt activa. És el veritable moment en què hi ha plaer per demostrar que se sap molt sobre un tema. És un moment espectacular.